Гарсон номер два, гарсон номер два. На наших ветвях пожухла листва, И, может, права людская молва. И все это сон, гарсон номер два. Вот сол, где я пил, вот виски с ртом напиток столбы, Стол сдали в музей, а вот за стеклом мумии всех моих близких друзей. А я только встал на пять минут купить сигарет. Я вышел пройтись в латинский квартал, Свернул с Трафальгар на Невский с Тверской. Я вышел духованный, обернулся насквозь Но мог бы пропасть, а нет, не пропал Так гарсон номер два, гарсон номер два То разум горит, а то брежет едва Но мысль мертва, радость моя, жизнь жива и все это сон, сон номер два. а колокольный звон течет, как елей. Ох, моя душа, встань, помолись, что ж ты спешишь? А здесь тишина, иконы Петлов, ладом дышишь. А мне все равно, лишь бы тебе был светлей. Так гарсон номер два, гарсон номер два, кладбище тишь, на наших гробах цветы до да трава. И, похоже, права людская молва. И все это словно гарсон номер два. Раз это сон, так лей за дарма гарсон номер два.